Hi, uh, welcome back to my channel with Luis, Luis Ascension Vlogs. So, uh, ang topic natin for today eh um, yung part 2 ng aking Minecraft on tour. So, ikutin lang natin ulit yung ginagawa ko, yung nilalaro kong uh, Minecraft. Ito yung eh, uh, marami na akong eh, ginawa mga part. So, nandito tayo, magsisimula tayo sa may stadium. So, yan, lalabas tayo. Okay, yun, pababa tayo hanggang sa makarating tayo sa aking ginawa na uh, min, uh, sinihan wow sinihan wow so ito yan kanawa tapos yan nakabukas na nakabuksan na tayo ng pinto so yan alok tayo sa kaliwa tapos ayan pagpasok natin ayan bulaga ayan ang sinihan so nasa baba tayo ng ah, banda sinihan so mamaya akit tayo sa taas so ayan akit tayo dito sa bar na to so pero hindi pa ito yung pinakataas ha So tingnan natin. So labas tayo dito. Tapos puntahan natin yung pinaka projection room. So ayun, may nabutas. So projection room, yan. Ito projection room. Okay? Tuloy, ito yung dilasinan to parang ka concert ano, stadium. Ayan. Tapos labas na tayo. Actually, hindi lalabas wala. Sorry, sorry. Uh, yun. Akit tayo. Yung kaya guys, sinabi ko kanina, may taas pa. Ito ha. Ah. Yan, taas, taas, akyat. So, tingnan natin ang uh, top view so yun may mga ilaw may mga chandelier okay so punta tayo sa kabilang side so yan okay tuwa tayo may konting balkonahe yun special ano oops ano yun may tinamaan ano, hindi ko na hindi ko alam kung nasaan okay so ano, ah, labas na tayo okay ayun baba baba baba okay so palabas na tayo tapos, ayan. Okay, wala basta. Tapos, akit tayo para makapunta na tayo sa building. So, ito yung building yung pinatahan natin nung nakauna, yung pinakita ko sa inyo. Pero ito, isang uh, parang mini game, ano, mini court. Okay. Pero, ano siya, ah, loan. Mga damuhan. Okay, tapos punta tayo, tayo sa building. So, kita tayo. Yan dito lang sa gilid eh. puro tayo sagdanan lang pero mamaya pumunta tayo sa ilan sa mga kwarto okay tayo sa pinakataas okay lumas pa yung phone storage ano full parang ano okay pakit tayo uy pasok na tayo okay yan so muna tayo sa dulo tapos uh, pasok tayo sa isa sa mga kwarto okay yun pumasok tayo tapos yan ayan ang view ang ganda naman ang view hindi ko pa lalagyan ng gamit. Hindi pa ako nakabili. Okay. Pasok tayo doon. Ayan. Lahat ng kwarto rito wala pang laban Puro open space pa lang na ganyan. Okay. So, So, sa mga hindi pa nag-subscribe, uh, feel free to subscribe uh, this one. Uh, salamat sa pagbisita sa aking Minecraft on tour. Pakiclick na lang subscribe button below and hit the notification bell at uh, paki-like na rin ito. Pakipasa na rin sa ating mga kaibigan. Maraming salamat po. Enjoy the rest of the day. Stay safe always. God bless you. Bye for now.